سلام و حالتون چطور برگشتیم با یه ویدیو جذاب و فوق العاده دیگه همراه با دو شخص پر انرژی داخل ویدیو اومتی و داشت و یک ویدیو پر انرژی میخوایم سلام قربان شما شما خوبی بچه ها چه خبر کار میکنی آقا یه پلیری بچه ها معرفی کردن گفتن یه پی سی پلیره و تک تنها خیلی کیل میگیره حالا بریم ببینیم این شخص چیه و چیکار میکنه با ما همراه باشید بریم ویدیو رو نگاه کنیم خب داشت اسمش باتوره باتور باتور باتور باتور آره باتوره PC player هم هستش باتور بعد توی کسی که بچه ها ازش تعریف آره. کردن بازیش اصلا این مدل حرکت مال PC player است نگاه کن سخته به نگاه کنی یه ذره آره. لشتره نسبت به ل... چیزه آره لمستوره آره. نه لمستور نیست این یه ذره آره آیپد نگاه کنی اینجوریه آیپد گوشی اینجوریه پیسی اینجوریه آرومه مثلا این بندری رقص بندری رو در نظر بگیری اینجوری مال بذار این این باتوره دیگه این هم که توی کبیرونه که تو میری باش دوست داری چی؟ باتور آه باتوره؟ تور آره. تور آره. آره. فقط تور tur تور کویره دیگه تور کویر خوب کجا سراغ داری داشت من انجام جان ببین تور کبیر باشه خوبه حتی بدترینش نیست دیدی؟ خب بریم خب بچه آره. بریم بریم ولای مرنجا رو بگیم کیو آره، میخواد بزنه مرنجان مرنجان است زدن من مرنجان دیگه چرا اسکوات همراهی اسکوات روبروش نی تک و تنهاه طرف الان آره، خب، اینکه خب، باته خب، خودش هم داره میگه میگه باته بات بات بات بات بات بات همینجا هم نه تا کی گرفت پسر خوب الان شد تا ده تا یه کیلوزی کرد اعزدش یکی رفته بود از دو بالا حق زد حواستون باشه اونجا محل بله. ارتفاع خیلی از دشمنانه مراقب باشید که از اونجا نخواه خدا چه حرکتی انیمی اونجا میمونه من ببین این لادرز رو در نظر گرفته بود واسه اینکه به محض اینکه طرف خودشون شون داد از اون لادرز در که انقدر بزنه شما هم همین کارو کنید به نظر من یکی از چیزهایی که داخل این بازی به درد <laughs> چرا انیمیش اینجوری بود انیمیش از هم گسیخته به درد میخوره لا درزیه آفرین من هفته تا داش داشت ازا، انیمیش؟ انیمیش آره، از آره. هم گسیخته انمیش انمی نی حالش میدونی خوبی نبود داشت ازا، خدا اینو داش داشت این سرور سرور سی خب. باید خب، باشه خب، چون طرف خودش هم تک تنها اومده قطعا سرور پی سیه خب یعنی اگه بنابراین باشه که ولی من در برابرم خب. اینجوری باشه قطعا من میام بیشتر از اینا اصلا کانکور میشه خب، اگه اینجوری باشه که اینجوری آره. باشه به قول تو الان این انمی ها باید پاره کنن چرا این حال حالشون اینجوریه انمی نیست انمی هست کن این خدا آجی اینو خوابن aldım onu da aldım. این چی این داشت چی- کجا رو نگاه میکنی داشت در اونا رو- با کرده غروب آفتاب رو نه داره داشت اونا هم نگاه میکرد فکر کنم با اونا فایت داشت حالا ولی خب Hem اینا حالا یه ذره ای سخت بود بعد بهت بگم داشت از این هایلایت نیست را گیم پلی کامله یعنی مثلا الان 20 تا کیل گرفته آقا من نمیم چی بیرو شد 20 تا دیگه سخت کار خودشون داره زمان برای درگیری اینجا احتمالا خیلی داشت از قوی باشه واسه ببینم واسه الان اینجا یه درگیری خیلی بد و قطعا خواهیم دید چون که فایت قویه فایت فایت قویه جوریه که اینجا مثل اینکه یارو یه ذره عذیت خیلی خیلی وقت خوب ویدیو پیسی سی نیده بودیم یه برامون اسلوه آره نه فایت فایت قویه ولی اون فریز گیمینگ که رفته بودیم اون خیلی خوب بود یعنی جزء پیسی سی بود که واقعا بعض ها چش چال ما رو گرفت حالا بچه ها نظر بدن آیا یک بار دیگه فریز رو بریم اگه آری یس اگه نو نو این بود پیک نه زیبایی بود نه اینا خب دیگه داشت از پیک زیبا و اینا معمولیه نه اینا آره دیگه اینا جز معمولی به یه زمانی پیک دادن میگفتیم آه یارو پیک میده میزنه میدونی چی میگم واقعا این بودا شاید بچه ها بگم چرا شوخی میکنه اینا قدیم اینجوری یارو پیک میده میگفت آه پیک میده الان این چیه؟ صورت عملش اومد کی می؟ میبینم 2000 آره متوجه 2000 الان آره، این رفلکتور بالا خب که داره قدم میزنه <laughs> قدم میزنه ببین کی شد سی تا geldi. آه آه درگیری اینجا خوب میشه قطعا اینجا دیگه درگیری خیلی خوبی داریم بذار ببینم آره، چی میشه نه چیز رنگش باید بالا باشه آها خطشو بزن خطشو میزنه چون میدونه که طرف الان اعصابش بسیار داغونه به خاطر آره. اینکه آره. رفیقشو زنه و میخواد راش بزنه بغل میاد این حرکتش قشنگ بود خدایی خدای ارجش بابا بود از اون آره، از نه نه پشت جالب بود آره خوب زد آره. حرکت خردمندانه بود میدونی به چی میگم و ولش گفت آره پنج تا چند دقیقه آره سی عادیه منم همینجوری هم آره سی الان 36 داره در جریان باش یاد نیست تو گیم 50 تا کیل گرفتم آ بکیم اه خدا آره درجا آره رضا اصلا به رضا سکوت اختیار میکنه بابت این 50 کیلو تو مشخص میکنه که چقدر این موضوع یعنی اینکه ترسیده ترسیده اصلا برای جون چیز 9 کیل 39 کیل خودش هم پشماش 39 تا کیل گرفت توی مچ خب حالا خب، مچ بعدیش ارزش سخن خودت کم آره قبول دارم ولی چرا چی میگی بابا بازی رو ببین اصلا بهش نخورد 39 تا آره شاید باور نشه من حس نکردم واقعا بود میدونی بعضی موقع انقدر فایت سنگینه تو اسم میکنی الان 15 تا کیل داری در که 5 تا کیل داری متوجه چی میگم ولی بعضی موقع ها میبینی که آره ده یارو الان 40 تا کیل گرفته ولی واقعا من حس نکردم که 40 تا کیل گرفت چه باور نش؟ مثلا حس کردم من این من این بالونا خیلی دوست دارم پوریا هی دوست دارم بزنم بگیرم میدونی به, به پلیرم اوه پولیکل به پلیرم بستگی داره بعضی پلیرها دستشون که بعضی دستشون سنگینه آره, آره،, آره. آره، این سنگینه آره متوجه این سنگینه سبکه آدم به الان این یه نقطه مثبتی که ازش دیدم تا الان این بوده که تنهاست خدا اه خدا یه اوقاب همیشه تنهاست یه پوری آره دیگه یه اوقاب همیشه آره. تنهاست اصلا تنها نکته مثبتش تنها بودنش تنها بودنشه بله آره خب. تنها بودن جزی از زندگیه بچه ها نظر بدن واقعا راجع به این سرور خودشون حالا بچههایی که تجربه دارن تو سرور پیسی بازی کردن قطعا سرور پیسی دیدن چقدر واقعا سخته اذیت میکنه اینا آره به نظر شما اگه اینجا چه اتفاقی افتاده که این اینا فقط میدونن حالا بعضیش هم میمیره آه راش دادن میگه راش خدا راش دارم راش دارم راش دارم آه این هرکش خوب باری کلا یه بله. زیگزاگ خوب زد آره این یه بله. زیگزاگ ببین آره. دی و آ رو اینجوری زد یه زیگزاگ زد و خوب آره، بود اینو اینو متناسب بود یه بات دیگه داره میدوه در پهنای ببین ایلی مینیاتیر میگه بابا تو هم ما رو چیز که وله ای چیزا کن <laughs> خدا لعنتت کنه رسا این یاش داری از هر روز صبح پا میزنی الو پوریا میدونستی اینی که استفاده میکنی چی هست اصلا معنیش هم بگو ببینم این جامعه دست اینا یعنی مینتی خب جامعه الان یعنی پیس این خب. پیس سرور هم دست اونا آره بازی دست اونا این بازی بازی ایلومیناتیه فراماسون فرگاتن اوه بایگان این اسنایپش تک mi orada? نبود والا gözüken yok. نه تو اشتباهت اشتباهات اینه اتفاقا اینا دست رپتایلاس آفرین آفرین آفرین اینو یادم رفته بود ویدیو بعدی راجع گیم پلی olur. گیمپلی آفرین اینو یادم انداخت خوب شد یادم انداخت رپتایلای رو <laughs> بپای میدونی من خودم رپتایلم خودو تو آره، آره، اینجا درگیری درگیری خوب میخوام ببینیم ماشاءالله یه دونه جام میزنه از پشت پشت درگیری میکنه تو با پشتش میاد زدش تمیز پشت زدش از پشت زدش خیلی بد میزنه ولی حیف اینا پینگشون خیلی خوبه بیسته میبین موک آره, آره، نه پینگ و ریجستر که یعنی عالیه داشت ازا حالا به خاطر اینکه انمی اومد داشت ازا خواستم بهت اطلاع بدم تا الان 16 تا کیل داره الان شو 17 تا کیل شد 17 تا çatıya çıkarsam نه؟ آه الله آه این ول کردنه باگی انگام حرکت دو خاصیت رو یه خاصیت داره و یه دونه مشکل آره دیگه چون موقعی که شما ول میکنی بره میپری پایین خودتون damage میخورید ولی enemy فکر نمیکنه که وسط شما بپرید پایین این هم هست. من دوست دارم خودم با بازی وقت بدم آقا خدا وکیلی شما مثل من الان این حس رو دارین که متوجه نمیشین کی میشه 18 تا ببینیم آمریل ورود شاید باورت نشه ولی آره 19 تا شد داشت زن الان 20 تا خدا 20 تا این دوتا پات بودن حس میکنم حالا با با ایمار میزنه حالا بکیم شنا بس واقعا تیرش حیفه تیر ای دبل و من حالا ای دبل ای آر زیاد آها ای ام آر زیاد حال نمیزن ولی نه بابا خیلی مزخرفه بوری آه نزدیک و زیرش کنن آه اینجا جرواجره اینجا باید درگیری خفن ببینیم بزن بتره که انرژی رو بریزه داخل این gameplay ش ببینیم چیزی داره فرار میکنه عقب نشینی به موقع دیوار زنی دو تا دیوار میزنه داره به دیوار نگاه میکنه تا ببینه enemy از کجا درش میاد خوش میزدنش آه تیرم نداره اوه وضعیت وخیم و سخیم و زخیمی داره این پلیر زخیم نردسین نردسین نردسین Neredesin? دیدی من میدونستم میخورتش خوب خوردش این شد. خوردش ریکارد شد شد 21 یکی enemy این حالا 21 21 شده داشت زد یعنی اینکه یه نفر داره بهت فکر میکنه آره دیگه این بهش میگه این تلپاتی میشه این این این اعدادای جو و هم اگه دیدی یه داری به این نفر فکر میکنی بدون که اونم من داره به تو فکر میکنه آفرین این این اعداد به هم چسبیده یعنی اینکه تو تو داری درست میری این کائنات گفتن اینو فراماتون کنستانتین گفتن به نظر من سریع برو بهش پیام بده بگو داشتی فکر میکردی داشته زایی کنستانتین از کجا آوردی مهدی سن de herhalde. Ne bileyim. خانواده ایلومیناتی فراماسون هست دیگه یکی دیگه هم هست چهار تا هست اون یکی دیگه هم نمیاد هم مودم کی اینا رو به تو گفته زنده میخوامش همین کسی که داره حرف میزنه میشه بعدا شخص مقابل تو ببینی توانه کشش این مسئله داره توان Burada bir yerde adam var da ben Aga, göremiyorum. اینجا الان فعلا درگیری که واقعا ما رو بگیره و واقعا ما رو از هم بگو سیختون دندی آفرین گسیخته افسر گسیخته این کی بید داشت از چه اینا چه این سرور پیسیه به خدا بوز این به خدا اگه سرور پیسی باشه خیلی جالبه باز یه طرف باز یه طرف اصلا اونجوری آدم رو جذب نمیکنه ولی داره قشنگ آره داره کی... ببین این چیزه داره اصولی بازی میکنه آفرین شاید همینه آفرین این از اوناست که مفید بازی میکنه ولی آره. میشه مفید بازی میکنه با کیل زیاد بعد اینو بعد بازی این داشت مثلا یکی دیگر رو میزد و این یه اومد زاق زدش بعد من کانالش هم یه نگ... نیم نگاهی داشتم داشت زاق هر ویدیوش از بین صد هزار تا دویستی صد هزار تا ویو میخوره نه بابا جدی حالا اصلا ما اصلا ویو ها رو ما بزنیم کنار دیدیم ملکو ملکو اونا رو آره. نه بابا داره میزنه آره, آره، داره میزنه آره. ولی قدیمی هایی که من یادم پی سی پلیر بودن و معروفم بودن اون زمان یعنی الان هم هستن ارسی یکی مو اگه اشتباه نگفته بودم تلفظش اشتباه نگفته بودم آره ما قدم روش ریاکت زده بودیم واقعا تو کارش خوب بود اون زمان فکر کنم یه جورایی همرده چیز بود دیگه مثلا یه جورایی این ور اگه آترو بود خیلی گولاخ بود اون ور مثلا ارسیم بود آره. <laughs> داشت از 28 کیل و میبینیم که این سیتاش نکنه ول نمیکنه نه این این چیزه این فیتیش سیتایی داره آفرین آفرین آفرین آره، خب حالا باید ببینیم که زیر سیتا چیز میشه بیقرار آره، میشه بیقرار میشه دوباره میره یه دست دیگه بازیم یعنی مثلا از این دست رفته کپچونو خورده اوه نه این پرگرم دست رفته امل زده امل اصنایپ خوبی و بلاد رفت بسو ببینم رنگشم حسرا بکار رو خدا یا که رکورو یه سه تا آقا اینم یه gameplay از player ایی که شما معرفی کردید جونم تو چند وقت عجیب عجیب ترین gameplay بود که دیدم شاید باورت نشه یکی دیگه هم دیدیم کرپ بود اگه اشتباه نکنم چند وقت پیش اونم خیلی عجیب بود اونم iPad بود اونم عجیب بود هندی بود نه اون پرچم هند زده بود آها پرچم هند آره. بعد خیلی چیزه یه جوریه من اسم میکنم مثلا عجیبه نمیدونم حالا اگه میخواید من میرم یه دونه تک سولو به اسکوادی داخل سرور پی سی فقط میخوام نشان بدم که چه جوریه به چه صورتیه اسم مسترم اصلا رنگ اتفاقا خوب خوبه به نشون بدم تک تک به سولو به اسکواد تو سرور پی سی چجوری میخواید ما نه اینو نشون نه دیگه سولو اسکواد میخوام برم مثلا نه نه نشون بده نه نشون, نشون بده آقا سرور پی سی من نشون بده واقعا حالا نمیدونم نمیدونم بچه ها خودشون عدد بگن از بین یک تا ده این سرور علاوه سختی مثلا چنده اگه ده یعنی خیلی سخته اگه یک یعنی حالا خودتون معرفی یعنی بگی تو من دیگه صحبتی ندارم مرسی از اینکه این, که این پلیر رو معرفی کردی تا ویدیو بعد خدا نگهدارتون به امید دیدار تو خیلی دوست دارم خیلی از خدا نگهدار